السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب اهلا بمتابعي قناة اشرف تيوب الحين النهاردة هنقدم فيديو صغير هو من ضمن سلسلة فيديوهات اشهر اسماك البحر المتوسط السمكة النهاردة اللي هنعرضها هي سمكة آه المرمار بتتميز هذه السمكة ان هي متواجدة في اماكن متفرقة في آه على مستوى العالم فبنجد ان هي موجودة في البحر المتوسط آه سواحل مصر آه، بتتواجد في سواحل فرنسا موجودة على سواحل المحيط الأطلنطي كما أنها تتواجد في البحر الأحمر وسواحل موزمبيق والمحيط آه، الهندي بتتميز هذه السمكة إن هي سمكة آه، صغيرة وحساسة بتعتمد في أكلها على الدود المتواجد في الرمال فهي بتبحث عنه في الرمال بالإضافة إلى بعض الحيوانات الدقيقة اللي موجودة في البحر أهم الطعوم اللي هي بتستخدم في صيد هذه السمكة عندنا الدود الأحمر عندنا الجمبري آه، الكابوريا البقلاويز آه، بعض الصيادين بيصطادوها باستخدام شرايح صغيرة من السردين إن هو بيجيب السردين وبيقطع حتت صغيرة وشرايح وممكن يصطاد بيها المرمر المرمار بتعتبر من الأسماك اللي بتعيش على الأثر وفي نفس الوقت ممكن ان هي تتواجد في اعماق آه، ضحله جدا من البحر تصل لحوالي من 30 ل 40 سم عمق آه، في آه، البحر تتميز ان هي تعيش في البيئه البحريه الهادئه يعني لما بنروح نصطاد ونلاقي البحر مشخشخ بسيط كده او هادي دي بيئه صالحه ان انت ممكن تصطاد سمكه المرمر سمكه المرمر بتتميز ان هي سمكه خنثى بمعنى ان هي بتحمل العضوين الذكري والانثوي بنجد السمكه لما بيبقى طولها من 13 آه، لغايه 16 سم بتبقى في هذه الحاله آه، انثى يعني بيطلع عليها آه، صفه الانثى لكن لما بتكبر شويه بتوصل من 17 الى 19 او 20 سم بتتحول الى ذكر آه، بتتميز هذه السمكة إن هي بتتواجد في آه، آه، الأماكن اللي بيعيش فيها الأسماك الأخرى زي البطاطا زي الشراغيش زي الكنيس وغيرها من الأسماك الموجودة في البحر المتوسط بنجد إن هذه السمكة بتتواجد من منتصف ديسمبر لغاية منتصف فبراير بنجد إن البوسة المستخدمة في صيد هذه السمكة بنجد ان آه، لو انا ممكن استخدمت البوصه بتبقى حوالي 3.5 او 4 آه، متر والشعر المستخدم بيبقى حوالي من 30 الى 35 آه، سواء كان شعر البوصه او شعر المكنه طيب شعر السلاح شعر السلاح بيبقى حوالي 20 او 25 لو انا بصطاد ببوصه وعلى الشاطئ واماكن بحله يبقى ممكن في الحاله ديت استخدم فله وفي حاله المكنه فانا بصطاد طبعا آه، برمي على آه، الارض لكن آه، لو جينا شفنا السلاح المستعمل بنستخدم سلاح نمرة عشرة سواء كان كرش أو كفتة والرصاصة المستخدمة بيبقى وزنها من 30 ل 40 جرام ما بتبقاش آه، يعني آه، كبيرة أو بتزيد عن هذا الوزن آه، بنجد إن السمكة دهيت بتعتبر من الأسماك الحساسة وبالتالي بتحتاج إلى معاملة خاصة عند صيد هذه السمكة بحيث إن أنا لما باجي أرد على السمكة وأسحبها بأسحبها بالراحة علشان خاطر ما تشلحش من الفم آه، طبعا دي معظم المعلومات الخاصة بهذه آه، السمكة عندنا برضو آه، أسماء أخرى لسمكة المرمار عندنا اسمها المرمار أو المرمور أو المنكوس أو الدنيس الأبيض كل دي أسماء بتطلق على سمكة المرمار طبعا الفيديو بتاعي أنا استعنت بيه بعض الفيديوهات الموجودة لأشهر الناس الموجودة في آه، قناة آه، قنوات اليوتيوب واللي استعنت بيهم علشان أوضح الكلام بتاعي وأوضح طريقة صيد آه، هذه السمكة وشكلها من خلال قناتين القناة الأولى هي قناة عم حنكش الصياد الكوميدي واستعنت ببعض المقاطع اللي بيصطاد فيها سمكة المرمار تاني قناة استعنت بيها هي قناة غاوي السيد آه، شبكة وسنارة آه، الحقيقة أنا بشكر الناس ديت إن أنا آه، بستأذنهم إن أنا خدت بعض المقاطع من الفيديوهات الخاصة بتاعتها وليس اللي لنفسي أو إن أنا أقول أنا اللي عملت الحاجة الفلانية ولكن أنا بستخدمها للتوضيح في الفيديو علشان خاطر اللي يتفرج على الفيديو خصوصا الناس المبتدئه يعرفوا السمكه ويعرفوا المتطلبات بتاعتها علشان خاطر تبقى مرجعيه كويسه بالنسبه لهم. اتمنى ان الفيديو آه، يحوز على اعجابكم آه، واتمنى ان انتوا آه، ما تنسوناش في الاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم منا كل جديد وبشكر مره تانيه الاخوه اللي أنا استعدت بيهم آه، في آه، الفيديوهات للتوضيح ليس لا أكثر ولا أقل وأتمنى لهم التوفيق الدائم آه، والنجاح أتمنى أن يحوز الفيديو على إعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله